بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير بارك الله لكما عند السيد لبعلا بارك الله لكما يعلم التعذذوا بارك الله لكما بدون عم باخرة بارك الله لكما بزونا وماززوا بارك الله لكما لك ما تل بارك الله لكما الله ثلاثا بارك الله لكما الله راسنا الستار بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير بارك الله لكما لبيتن يا بارك الله لكما متى السيت بارك الله لكما الله يسقف بطل بارك الله لكما بس في رحمة በጀነት ፈረስ ላይ ባረከላሁ ለኩማ ያስቀመጣትን